Ben öğrenci olan çapulculardanım. Niye buradayım? Başlangıç derse şey Gezi Parkı ile başladı ama sonrasında özgürlüğümüzü tekrar elimize almak için hani gelmeye başladık. Reyhanlı için geldik, Roboski için geldik, içki yasağı için geldik, internet için geldik, her şey için geldik artık buraya. Konuşmaya ihtiyacımız olduğu için geldik buraya. Talebim artık özgürlüklerimizin tekrardan elimize almak ve hani bu ülkenin sahibinin onlar olmadığını göstermek. Bu ülkenin sahibi bu halk. Onlar iktidar olabilir Türkiye'nin dört bir yanındaki herkes, Lazlar, Çerkezler, Türkler, Kürtler, Aleviler, Sünniler herkes, bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin sahibi. Bunu onlara hatırlatmaya geldik biz.